අලුත් අවුරුදු උදාව අප්‍රේල් මස දාහතර වන සිකුරාදා අපරභාග දෙකයි පනස් නමයට සිංහල අලුත් අවුරුද්ධ උදාවේ. පුුණ්්‍ය කාලය අප්‍රේල් මස දාහතර වන සිකුරාදා පූර්වභාග අටයිතිස් පහේ සිට අපරභාග නමය විසිතුන දක්වා පුුණ්්‍ය කාලය බැවින් අප්‍රේල් මස දාහතර වන සිකුරාදා පූර්වභාග අටයිතිස් පාට පළමුුව ආහාරපානගෙන සියලු වැඩ අත්හැර ආගමික වතාවත්වල යෙදීම මැනවි. ආහාර පිසීම අප්‍රේල් මස දාහතර වන සිකුරාදා අපරභාග තුනයි විසි නමයට විචිත්‍ර වර්ණ පැහැති වස්ත්‍රාභරණයෙන් සැරසි දකුණු දිශාව බලා ලිප් බැඳ ගිනි මොලවා දීකිරි මිශ්‍ර කිරිබතක්ද තල සහ විලඳ මිශ්‍ර කැවිලි වර්ගයක්ද පිළියල කර ගැනීම මැනවී. වැඩ ඇල්ලීම ගණුදෙනු කිරීම ආහාර අනුභවය අප්‍රේල් මස 14 වන සිකුරාදා අපරභාග 5යි 5ට විචිත්‍ර වර්ණ පැහැති වස්ත්‍රාභරණයෙන් සැරසී දකුණු දිශාව බලා සියලු වැඩ අල්ලා ගන් දෙනකොට ආහාර අනුභවය මැනවි. හිස තෙල් ගෑම අප්‍රේල් මස 16 වන ඉරිදා පූර්ව භාග 9:41ට රතු සහ කහ මිශ්‍ර වස්ත්‍රාභරණයෙන් සැරසී දකුණු දිශාව බලා හිසට ඉඹුල්පත්ද හයට නුගපද්ද තබා ඉඹුල් පත්යුෂ මිශ්‍රනානු හා තෙල් හා ස්නානය කිරීම මැනවී. රැකී රක්ෂා සඳහා පිටත්ව යෑම අප්‍රේල් මස දාහත් වන සඳුදා පූර්වභාග හයයි විසි අටට සුදු පැහැති වස්ත්‍රාභරණයෙන් සැරසි දීකිරි මිශ්‍ර කිරිබතක් සහ කැවිලි වර්ගයක් අනුභව කර දකුණු දිශාව බලා පිටත්වයාම මැනවී